我今天就要告诉你护踝的重要性。为什么要戴护踝？因为好看。啊，因为好看。护踝是给你腕部的额外支撑力。当你垫起脚尖踢中小踢或低扫踢或高扫踢的时候呢，你会有非常棒的支撑力啊，这样是一种安全感，一种保护感。而且有的时候踢连扫踢的时候会蹭脚背，连扫踢踢沙袋你没有办法去避免啊这种不小心的操作。但是护踝实际保护了你的脚背。还有就是戴护腿的时候。 为什么脚腕总是蹭得很疼？如果有一个护踝在里面包裹啊，效果非常好，你可以试一试。然后这个颜色我们大概一个多礼拜之后出啊，我们还有很多新的颜色啊，希望你们可以试一下护踝。